कलर भी मिल जाता है जो कि परफेक्टली वर्क करता है यहाँ पर आपको जो आइकन भी काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है इसमें वॉलपेपर भी आपको बलर इफेक्ट का मिल जाता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है बात करें इसकी कंट्रोल पैनल की कंट्रोल पैनल आप देख कंट्रोल पैनल भी आपको काफ़ी ब्लर इफेक्ट के साथ मिल जाता है जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देता है इसमें आपको इनेबल डिसेबल जो ब्लू के कॉम्बिनेशन में मिल जाता है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कर देता है तो हमको काफ़ी पसंद आया ये थीम काफ़ी प्रीमियम फील देता है ये थीम और यहाँ पे स्टेटस बार पे आप देख सकते हैं कि नेटवर्क आइकन बैटरी आइकन ये भी आपको चेंज मिलता है काफ़ी क्लीन में और यहाँ पे सेटिंग के इंटरफेस पे चलते हैं सेटिंग का इंटरफेस आप यहाँ पर देख सकते हैं इस सेटिंग के इंटरफेस में ज़्यादा कुछ आपको चेंज नहीं मिलता है काफ़ी सिंपल यूआई मिल जाता है इसमें आपको जो है सेटिंग का यहाँ पे अबाउट में भी आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलता है बात करें इसकी डायलर पैड की तो डायलर पैड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायलर पैड आपको कम्प्लीटली न्यू डिजाइन का मिल जाता है जो कि आईफोन की तरह आपको इसका डायलर पैड मिल जाता है तो चलिए इसी के साथ डार्क मोड इनेबल कर लेता है देख लेते हैं कि आपको इस थीम में डार्क मोड सपोर्टेड मिलता है नहीं तो डार्क मोड मैंने कर दिया इनेबल और देख सकते हैं कि डार्क मोड में आपको कंट्रोल पैनल काफ़ी अमेजिंग लुक प्रोवाइड कर देता है यहाँ पर डायले पैड भी काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड कर देता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डार्क मोड इनेबल करना तो काफ़ी प्रीमियम फील देता है ये थीम और यहाँ पर आपको जेस्टर ब्लैक कलर का मिल जाता है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 इस थीम में आपको चार्जिंग एनिमेशन भी मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पे तो कुछ इस तरह का आपको चार्जिंग एनिमेशन मिल जाता है यहाँ पर अगर आप राइट साइड स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको वेदर का ऑप्शन मिल जाता है कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर कैंपस वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ नीचे के साइड एक टॉर्च का ऑप्शन दिया गया जो कि परफेक्टली वर्क करता है